победу и обладателями Суперкубка становятся наши гости из города Москва. Марафон номером 12 Наталья Лешева, Денис Медведев. Я предлагаю два фотоснимка. Один серьезный, как на заседании Думы, а второй несерьезный. Итак, оп! Аплодисменты, аплодисменты прекраснейшей категории Б. Спасибо, что украсили наш турнир. Приезжайте еще, мы всегда вам рады. В программы победили от Сирина Гурова, София sea, Dionis se a va a 183 Тимур Шведов, София Карпова, Витебская городская федерация танцевальных видов спорта, тренер Евгений Вереснев. Благодарим группу Дети 2Е, провожаемых спортсменов и победу одержал. Пятая позиция Виктория Терешкович, Сипа, Месяц, Елена Козыра. И на шестом месте Ева Кульско, Ауру, Пинск, тренер Елена Леонтьев. И мы благодарим нашу прекраснейшую соло-категорию. Провожаемые с паркета можно отмечать свое выступление с родителями. Итак, Первое место группа Юниор-1 Латина. Красные прекрасные Николай Черняк, Елизавета Гмара, Клин, Стопатая тренеры, Елена Карменко и Дарья Зуба. На стороне Матвей Стариков, Мария Самой. Четвертая позиция. Александр Михальков и Полина Шаблова. Москва, как элемент. Игорь Михальков и Лариса Абдова. Пятая позиция Яромир Юнов, Ангелина Шахбёта, Империя Бленера Екатерина Деровская и Сергей Миклашевич. группой юниоры 1, провожаемый с паркетом. И победу в этом финале одержали Иван Кузьмичев, Алина Панасова. Прям второй тренер Viva Roséia! señor gracias. На Минасы форум Минск, передача самолета Благовещенская. Пятая позиция Матвей Юшков, Олег Аркевич, Сигма, Минск, Федерация Хазыра, Елена Хазыра. И на шестом месте Матвей Зеленкин, Маргарита вы увидели в их исполнении. Айди IDCU Grand Игр возрастные. И первое место завоевала пара под номером 439. Ярослав Киселев, София Филипчук, Москва,